बहन जी और बबुआ दोनों ही संकट में हैं जी हाँ पहले तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए खनन घोटाले की जांच के साथ ही अब मायावती राज में हुए स्मारक घोटाले की फाइल भी ईडी द्वारा खोल दी गई है बसपा प्रमुख मायावती 2007 से 2012 तक मुख्यमंत्री रही थी और इस दौरान स्मारकों में 100 करोड़ 111 करोड़ का धांधली का आरोप लगाते हुए ईडी द्वारा छापे मारे गए कुल मिलाकर सतर्कता विभाग द्वारा 2014 में दर्ज की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है और यह कहा जाता है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बसपा के राज में लखनऊ में अम्बेडकर स्मारक काशीराम स्मारक बुद्ध विहार शांति उपवन काशीराम इको गार्डन घनशीराम संस्कृति स्थल रमाबाई